Sì, ed eccoci al nostro video sui pensieri. Uh, eh, anzitutto qui, today, here, is uh, the Father's Day and is also the name day of Joseph. E quindi io però da voi ho letto che è a giugno la festa del padre, vorrei sbagliare, e cambia di anno in anno il giorno se non da voi in America intendo se non erro, quest'anno è il 19 giugno. Ad ogni modo, today I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very happy Father's Day to my father, Vittorio. And also, I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very, very happy Joseph Giuseppe Day to my uncle Giuseppe. My uncle Giuseppe, il eh, diciamo, cognato di mio padre, mio zio paterno. E quindi, uh, sì, uh, bene così. Sì, purtroppo devo un po' stringere col tempo perché non ce la faccio, non dipende da me. Ad ogni modo, sì, mio padre è grandissima persona, eh, anche mio zio, stessa cosa. Tra l'altro anche qui è presente su YouTube mio zio sotto un nickname e mi commenta anche video da stira. È un mio grande fan, diciamo. Eh, sì, eh, noto come Gonzalo Higuain. E qui comunque due grandi persone, ovviamente mio padre prima di tutto, questa persona appunto, ripeto, forse metto le foto in copertina del video, non lo so. E I would like to wish also a very, very, very, very, very, very happy name day to Giuseppe Ivan Colella, un grande amico di università, conoscente di università che ha fatto qualche volta seguito i corsi con me all'università in filosofia, è venuto anche alla mia laurea, diciamo, <laughs> magistrale, quindi tanti eh, auguri a lui, grandissima persona, peccato solo che è tifoso della Juventus, squadra rivale alla nostra, il mio Napoli Football Team, purtroppo che ci possiamo fare? Eh? Queste sono cose le quali non ci si può fare nulla. Comunque, have a great day again, Giuseppe. Uh, eh, have <laughs> a great name day again, and have a great name day again to your old Giuseppe in Italia. E Joseph, non so se festeggia anche in altre parti del mondo, comunque a tutti Giuseppe, old Joseph. Regret Name Day, qui si mangia oggi un tipico dolce, che è la zeppola di San Giuseppe, forse ve lo mostrerò in un frammento più tardi, non so se la mangiamo, ma comunque non è il mio dolce preferito, però comunque ha un suo perché, è buono diciamo, è buono ma non è il mio dolce preferito, però comunque non so il significato, non mi ricordo perché si mangia questo dolce. Non, non so, so se anche in tutte le altre parti d'Italia, ma comunque è questo, uh, sì. Um, poi oggi volevo ringraziare Mr. Lynch e questo giorno uno dei Weekend Projects, ricambia fortuna per i suoi, anche quelli degli altri progetti se li hanno, ovviamente uh, siamo sempre preoccupati della situazione dei russi, e degli ucraini, e quindi siamo sempre consapevoli che non è che ci possiamo divertire completamente, però appunto lì ehm, siamo lì con la testa, anche con loro, li sosteniamo. E poi pensavo anche al mio Napoli Calcio che oggi ha una grande partita contro eh, cioè, appunto la possibilità di ritornare al primo posto, poi vi dico meglio domani, e poi pensavo al mio quarto pezzo da tributo a strade perdute per i suoi 25 anni, anniversario di uscita qui in Italia, 28 febbraio 97, oggi se tutto va bene spero dovrei caricare la quarta e ultima parte oppure domani, ma che comunque quarta parte è Fats, Revi Fats Revisited, e che è il mio pezzo preferito insieme a Fred World e Hunting at Begging, tutti e, cinque, tutti e quattro che ho caricato, anche se comunque Red Buzz e With Titte da Bad Driving sono comunque capolavori, cioè sono tutti capolavori questi pezzi. Ma comunque vi invito anche a vedere i video precedenti perché ho detto già altre cose, forse se qui vedete un preview, il preview vede il video, poi metto sempre il video in descrizione. Sul resto sto pensando a null'altro, spero che sì, se mi messo a calcolare mentre aggiungo descrizione. Have a great day, a domani. Scusate se ho parlato un po' veloce, ma eh, non dipende da me, diciamo. Devo accelerare un po'. Have day again.